Senhor, para salvar o nosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o cair. Senhor não aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus o Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.